Salut tout le monde mbote na bino banso bozali kolanda ngai na mokolo ya lelo eeh nakosenga bino nanu bo s'abonner bo s'abonner oyo ezali chaine na bino la chaine de reference bo s'abonner mingi boyeba toujours ko cliquer Din cloche ya notification pour que bo manque te ba video na ngai tango nako zala en ligne. Lelo nalingi nalobela likambo moko oyo epesi pasi penza makasi pona ndeko na biso Boketshu Wayambo. Boketshu Wayambo naza sur okotala video oyo Nayebi que okotala video oyo. Nalingi nameka koye biso mwa mokie pona prophète Konde Mpolo Dominique. Owuti koloba prophète Konde azali mutu moko azali ko Koyamba ba musiciens, azo yamba ba musiciens na na ndaku na ye, avant bakende kobeta concert ayambaki Werrason, ayambaki nani euh Fally Ipupa, ayambi ba presque ba musiciens nionso ba ba Dor ba nani tout ça, equipe nionso ya Wenge ayambaki bango. Et pona yo oye koloba que non prophète konde azali mutu moko azali demon azali mutu oyo aza demon c'est à dire makambo ebele olobi mais tika nga nayebisa yo kobanda lelo zua verset biblique oyo Matthieu villages que vous entriez non, noiskizenga nasimbi yango te nasimbi 10 euh, ouais. 9 11 voilà les pharisiens vers vers non non non les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Question oyo ezalaki vocation ya Matthieu, ezalaki question oyo batunaki Jesus Christ de Nazareth epayi ya ba pharisiens parce que bamonaki Jesus avandi esika moko na batu oyo ba futisi ya mpaku, ba miyibi, ba donc ba nako loba ndenge lelo oyo yo o qualifier prophète konde po avandi na ba ayambi ba musiciens ayambi batu nionso wana mabe et batu wana nionstu wana Jesus ayamba batu wana. Pe Yesu alobaki bien na ye po na batu malamu te, mais na ye po na batu mabe. Mosali na Nzambe, prophète ya Nzambe ayaka po na batu malamu te. Yo lokola ozali na yo malamu, yo lokola ozali na yo wa yambo, yo lokola ozali na yo eh, mutu moko boye, donc oza mutu ya masumu te, osalaka mabe te, na munoko no oyebi kaka ko condamner batu, oyebi kaka ko juger batu, oyebi kaka koloba mabe ya batu, Parce que yo omimonaka peut etre oza na yo mosantu yango wana omonaka bongo mais tika nga na yebiso lelo boketshu wa yambo yeba yango que ndenge oza wana il faut otia na mutu na yo na marche oyo nawuti kosimbela yo Nayebi ke bino heure moko bozalaka na na mbeli ya minu mibale heure moko boza neti kaka bondimela Jesus heure moko boza na na batu ya ya soki eglise ya soki ya ba ba ba ba de noir soki nde nini yango wana mais nazui biso eloko moko il faut oyeba yango soki ondimelaka yesu te tika ko critique batu oyo bandimelaka yesu Soki ondimelaka Yesu que azali Seigneur comme Sauveur, oyo penza akufelaki yo na ngai mpo na masumu na biso, akufela mpe ba nyama, akufela ba mbisi, akufela ba ndeke, akufela mokili mobimba mpo na masumu na biso, ndeko na nga, maloba oyo towuti kotanga na Matthieu chapitre 9 verset 11 eza maloba oyo esalamaki, histoire oyo esalamaki na temps Jesus. Alors lelo pe prophète konde yo oyebi na yo ye te yango okoloba ndenge okoloba o comprendre oyebi te mais tika nga na yebiso lelo oyo prophète wana azali prophète oyo nzambe atindi na tango na biso lelo tango na biso tozali lelo toza na troisième millenaire oyo christo alobaki ke akoya kotonga temple tango yango temple yango akotongela yango wapi Ekozala wapi pe nani akotonga? Est-ce que Jesus tango akozonga nani akoyeba que ye oyo? Aza akoya na elongi nini? Parce que elongi oyo biso totalaka na ba video eza elongi ya Jesus te. Mutu moko amoni elongi ya Jesus te, mutu moko ayebi pe ye te. O comprendre? Tokoyeba Jesus à travers kaka makomi. Mais à travers vue boye, de vue comme ça, mutu moko ayebi elongi ya Jesus te. O comprendre? Yango wana ozo mona Yesu tango akoya, akoya akozala na elongi na ye, donc akolata mutu. Sikoyo elongi wana toyeba yango te, voila, c'est ça le problème. Mais, du moins, omoni Esaïe 56 verset 5, na pesi yo version mususu. Balobi nini na Esaïe 56 verset 5? bakomi boui. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Na la Bible. Moni o la Bible, za Louis II. Vous comprenez Ça dit Nzamba zoloba Nakopesaka na ndako na ngai, dans le temps futur, dans les jours à venir. Prophetie oyo ezalaki prophetie oyo esengelaki esalama na temps Jesus, parce que Jesus Christ nde azalaki eglise. O comprendre? Ye nde eglise, parce que eglise c'est le corps du Christ. Mais tango ya ye atongaki eglise te. Akendaki nde kolobela bango je vais detruire ce temple et je le rebatirai dans trois jours po temple wana Salomon atonga ekotaki suiir parce que Salomon azuaka mille femmes azui mille femmes et na mille femmes wana chaque femme atongelaka bango ba temple toza na temps penza mingi te ya kokende na ba longue histoire na banda ko explique temple yango na pesa na ba verse reference tout ça na ba bible o comprendre mais mingi mingi naza base ya ko repondre yo boketshu parce que yo o touche prophète kone mpolo Dominique obengi ye demon mais zela na pesa yo verse mususu esika ba bengaka pe Jesus prince ya ba demon toko zua kaka na Matthieu Matthieu 9 kaka na Matthieu 9 wana. Matie 9 verset 34 attends excusez ngai excusez ngai pona mwa temps nazo zwa Matie 9 verset 34 Voilà, bakomi boye. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les les demons o comprendre donc ekamwisa na ngo nga te soki yo ozo benga prophète konde lelo demon aza demon prophète wana demon boketshu ba benga pe jesus demon donc ekamwisa na ngo nga te parce que donc Ozo comprendre mambo oloba te nzambe alimbisa yo o comprendre prophète konde azali prophète oyo nzambe atindi na tango na biso lelo soki ondimeli ye te ndeko na nga okobika te okomonaka pe nzambe te ndenge ozana yoka nga bien prophète nani boketshu wa yambo. O comprendre? Donc na pesi yo reference, ba reference biblique oyo pona nini? Pona o faire voir yo que kombo oyo o pesi prophète Konde peut etre eza kombo na yo mais ozo linga o pesa ngo ye. O comprendre? Parce que yo mutu mobimba na yebi que o sambelaka Nzambe mais yo mutu o sambelaka Nzambe nako juger na nga yo te, nao juger pe yo te. O comprendre? Mais oza wana kaka ko finga batu, ko sala ba video ozo finga, ozo finga, ozo finga. Est ce que mosali, est ce que mwana na Nzambe ako fingaka batu? Olobi que yo, yo nde bino, bino nde batu bo sala musala Nzambe, parce que musala oyo bango falaki ba sala bino nde bo sala yango, parce que bino bo sensibiliser batu na ko fingaka batu. Hein Boketshu, na ofingaka batu yango nde olobi ke yango nde musala bino falaki ba prophete ya nzambe basalaka donc basalaka ba video bazo finga president ndenge yo ofingaka president mikolo nionso oh Boketshu ndeko na ngai tika ko tika nga na landa ba video na yo na landa ba emission na yo mais eloko nde kaka nazo reproche yo ndenge owuti ko touche prophete Kone Mpolo Dominique attention Nézaï 56 verset 5 wana tango totanga Christ, tango Roya tango temple tant babi Je donnerai dans ma maison une place et un nom préférable à des, fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne paiera pas. Le nom éternel, c'est quel nom C'est la parole de Dieu. Liloba na Nzambe c'est le nom eternel attention okoya kosimba bisika basimbaka te ozui ba retour ya pamba na nzoto Boketshu s'il vous plait mon frère ce n'est pas que basali ya Nzambe nionso baza na Congo yo yo yo tala bon en fait c'est normal hein c'est normal pona yo en tout cas nayokela ko mawa makasi Parce que oza wana oza na misu ya musuni soki ozalaki na misu ya molimo olingaki omona oyo eza pa prophète konde fukama nanu ata na chambre no avant olala senga nanu nzambe alakisa yo eglise liloba na nzambe nazo defendre nga prophète konde te mais nazo defendre c'est à dire personnalite ya muninga moto Parce que comment yo eloko yo olingi ba sala yo te ko sala pe muninga te? Boketshu est ce yo oko linga ba banda obengo ka demon? Et pourtant mutu wana ayebi etat d'ame na yo te, ayebi etat spirituel na yo te. Abandi nde kaka ko traiter yo de tous les mots. Hum oyebi te que meme maloba wana bako poursuivre yo judiciairement mais biso nzambe aloba à moi la vengeance à moi la retribution biso toko landela yo te ni na justice ni na eloko moko te mais nzambe asala likolo na se nde ako juger yo boketshu mais nzambe alimbisa yo ngai Na sengi yo kaka bolimbisi. Nzambe alimbisa yo na oyo nionso olobaki, na oyo nionso osalaki po eza ignorance. Oyebi na yo prophète Konde bien te. O comprendre? Mais na pesi yo kaka nzela. Soki osambelaka Nzambe na yo wana, fukama, senga nanu ata na butu avant olala, akolakisa yo. O comprendre? Donc, ekamwisi na yo nga te obenga ye demon, ekamwisi na yango nga te obenga ye aventurier, ndenge nionso okobenga, benga na yo. Mais na lakisi yo kaka que meme Jesus ba bengaka ye prince ya demon. Na pesi yo reference na bible Matthieu 9, 34 ba bengi ye prince ya demon. Ba nani ba bengaki ye bongo? Ba pharisiens. Kaka ba meme pharisiens wana kaka bango pe ba yebisaka Jesus que Mutu ya ndenge nini oyo musali ya nzambe ya ndenge nini oyo azo vanda na batu ya misala mabe azo vanda na batu ya mabe comment se fait il oyo sikayo musali ya nzambe ya ndenge nini baza ko kamua Jesus kaka bongo un vrai prophete ya nzambe avandaka na ba musicien avandaka na ba asololaka na ba musicien asololaka na ba ndumba asololaka batu nioso ya misala mabe Prophète ya nzambe il faut avandaka na bango asololaka na bango alakisa bango nzela ya nzambe ateya bango yo oyebi te ke eloko prophète konde asalaki akendaki na na stade wana po akende kotia makolo ne kuna oyebi te ke akendaki kotia kimia yo oyebi après concert wana makambo nini elingi eleka taka batu bazalaki na ba rancune mikolo ebele ya ba rando Mais ba ke kutana ensemble ba beta concert moko boye yo yebi makambo nini oyo satan abongisaki wana? Mais makolo ya prophète konde tango atiaki wana nde elongola ye ba mipepe donc yo na yebi te vraiment boketshu aah nzambe aling biso kaka nzambe aling biso un jour nzambe ako fungolo miso o comprendre. O comprendre eh? Nasuki na nga wana. En tout cas, bana liloba na Nzambe nionso bolimbisa Boketshu. Bolimbisa ye. Bolimbisa ye, aza ndeko na bino. Biloba loba ya munoko na ye ekomisa ye verbe, donc diarrhee verbale. Ako, nayebaka te abundisaka, abundelaka mboka ou bien abundelaka, akoma kobundisa ba pastes, kobundisa, nayebi te finalement combat ya Boketshu eza nini? Obundelaka Mboka interet ya peuple ou bien finalement ko meka kotia sens na makambo nini ozo sala po ekomi obima lokola oza su na sens te limbisa nga vraiment grand frère na tosa ko makasi na landa ba video na yo mais okomi ko tengama okomi o deraye mingi na makambo na yo na suki na nga wana nzambe apambola batu nionso bako tala video oyo nzambe asunga bino apesa bino kimia Oyo a comprendre ngai te nzambe alimbisa ye oyo pe a comprendre ngai merci beaucoup oyo pe ako mema ko traduire maloba na ngai na ndenge na ye likambu te mais le chien aboie et la caravane passe oyo ngai na lobi na suki wana nzambe asunga abatela apesa bino nionso tout kimia o comprendre boketshu Na ndimi no te, na yinaka yo te, na landa ba video na yo tout les jours mais sauf kaka nde obandi otengama mua makasi hein donc problème te multiplier kofinga continuer kolemba te parce que na apocalypse ekomami Celui qui se se se se se sanctifie se sanctifie encore. Ya mbindo a conue ko lata. Donc nzambe alimbiso kaka na suki na nga wana ba oyo ba balandi ngai bo s'abonner bo s'abonner oyo eza chaine na bino abonnez vous massivement n'oubliez pas de cliquer sur le la cloche de notification pour ne pas manquer l'une de mes videos quand je serai encore en ligne bye bye que le seigneur eternel Dieu tout puissant soit avec vous bana liloba nionso nzambe abatela apesa bino kimia apambola apesa bino kimia ba oyo nionso pe bandimela liloba na nzambe de loin un jour bakoya na bango na liloba ba oyo pe ba deja na kati bolimbisa ndeko po aza na problème. A na problème diable azo ko tambusa molimo naye na b'erreur mingi mais bo tia ye na losambo a ndeko na bino un jour ako changer naye bye bye.